хлордун металл эместер менен фосфор менен реакциясы башында кызыл фосфору бар айнек таякчаны колбага салабыз реакция көз ачып жумгуча жүрүп ак учкундары чачырап баштайт фосфордун күйүүсүнөн пайда болгон ак түтүн фосфордун 5 хлориди